Здравствуйте, молодые люди. Мы сегодня делаем опрос и спрашиваем, знаете ли вы этого человека? Ну, по истории я не очень. Не по истории. Карину Красную видели фильм? Да. да. Кто там снимался в главной роли и режиссер этого фильма? Карина Красная, печки, лавочки, слышали? Хорошо, они сражались за родину в Бандерская. Мы сегодня делаем опрос и спрашиваем, знаете ли вы этого человека? Да, да, это режиссер и актер. Так, скажите, кто это? Немного, как бы, немного. Типа, немного. Калину Красную смотрели? А, Шевченко. Спасибо. Спасибо. А, режиссер, исполнитель главной роли и известный писатель Василий Макарович Шукшин. знаете вы его? Нет. Калину Красную смотрели? Да. Здравствуйте. Мы сегодня делаем опрос и спрашивала, знаете ли вы этого человека? Не знаете ли вы его? А, конечно, ну, кто это? Василий Макарович Вы не подскажете, кто на фотографии есть? Показываем фотографию и спрашиваем, кто это? Это Василий Макарович Шукшин. И всех спрашиваю, знаете ли вы человека, который здесь возвращается? Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня делаем опрос у курганцев и выясняем, знаете ли вы вот этого человека? Кто это? Молодец, да? Знаете любимых писателей в лицо.